José pomos o broche de ouro a vosa etapa académica e queremos aproveitar tamén para facervos un recoñecemento, sí, un recoñecemento pola vosa elección que mostra a vosa empatía e a vosa solidaridade cando tedes elexido o grave enfermería con todo o que elo implica. Música A Escola de Enfermería é un referente a nivel nacional, máis alá de Galicia. Así o din as cifras, así, así o din os números cando eh, a xente quere entrar en enfermería ten que ter unha gran calidade eh, intelectual para poder exercer a súa profesión. A crisis do coronavirus fixo máis visibles os conhecimentos dos enfermeiros, como científicos da saúde pero tamén evidenciou valores profesionales de dedicación, solidaridade e altruismo e achegou os máis non só aos enfermos, sino tamén a unha sociedade máis preocupada, necesitada e receptiva da profesión enfermera. Que le pedimos al futuro? Le pedimos que la enfermería vuelva a ser la profesión de la escucha y comprensión sin límites cronometrados de tiempo ni listas infinitas de pacientes, que se le devuelva el prestigio y reconocimiento que tanto se merece y que desde las instituciones se valore y se proteja a todas aquellas personas que a partir de ahora y que durante todos estos años han dedicado su vida a cuidar. Dicía Florence Nightingale que o importante non é o que nos fai o destino, senón o que facemos nós del. Pois ben, fuchedes donas e donos do vosso destino. E aquí estades, conseguido. Tendes demostrado que con esforzo, dedicación e pese ás dificultades que sempre as hai, podense facer realidade os soños